去のね「ストリートファイター」や過去にプロデューサーされてた、あの今もう違いますけど、カプコンの小野さんって方ですよね。あの人は、あの僕目の前に見てすげえなと思ったんですけど、うん、その E3 ショーっていうねロサンゼルスのショーで、まあ、たまたま僕の50メートルぐらい前を歩かれてたんですよ、うん、まあ、だからそこそこ距離あるんですけど、うん、でその いっぱいコミュニティの人やってきて僕とか肩組まれて写真撮られるじゃないですか、うん、あのありがとうねありがとうねって言ったら目の前で「あ小野がいる!」って言い出した2人のその外人がいたら「小野がいるぞ!」って言ってめっちゃがたいのでかいそのアメリカ人2人が「ヘイヘイミスターアナ!」って言って走っていっておなんかサインをもらうかセルフィーをやるのかなと思ったら急に。 小野さんその時「スター・ウォーズ」の T シャツ着てたの、ではいはいはい、わめっちゃいい T シャツ着てるじゃん」って言われてあの小野さん T シャツをその2人にブワーって剥がされてあの上半身すっぽんぽんの野さんが出来上がって「うわなんだあれ何が起きてんだ」と思ったらそのアメリカ人が自分の T シャツ脱いで小野さんにバンってかぶせて小野さんの T シャツを奪って2人で走って逃げていったんですよ。 ッカーの試合のあれはどういう扱いなんだっていう強盗ですそれでも、本人たちはもう小野小野さんだってことを認識して、はいえー、ミスターのミスターのいや追いはぎですって追いはぎなんですよで小野さんはまた別のベクトルですよそうこれどういう扱いなんだ小野さん <laughs> 多分あのめちゃめちゃいい女がランジェリーで歩いてる <laughs> 彼らにはそう見えたんですよ、ね、そうそうそうそう もうもうその場に美味しい美味しいごちそうが歩いてるのと一緒ですだから小野さんその後、うん、その着せられたなんか謎の謎のこうギャングみたいなタンクトップを、えええ、 <laughs> しかもタンクトップだったんですかすげえと思ってムキムキのやつが着たタンクトップ小野さん何されたんですかなんかもうあのめっちゃ高い T シャツだった取られましたもうほん あもうほんまロサンゼルスあかんって言ってますめちゃめちゃ面白いロサンゼルスあかんロサンゼルスあかんって言ってますめちゃめちゃ面白い俺も俺も五郎物さんも海外慣れしててロサンゼルスなんて何十回と言ってますけど、いやー本当なめちゃいかん場所だなと思いました、ね、服奪われるんだ T シャツ奪われるんだと思ってしかも奪ったやつが自分の T シャツ着せていくっていう、ね、そんな土地、ね、ロサンゼルス以外多分ないでしょうないないないない 怖っと思いましたもんクリエイターそれぞれによってもやっぱり違うんですよねあのお客さんからのその愛され方そうそう愛され方違うんですよだから原田さんはものすごく距離を近く感じさせてるんですよお客さんそうかもしれない、うん、そう言われてみたらすごいその兄弟もう友達その辺りと誤認してもおかしくないくらいにあのユーザーとの 関係はフレンドリーいや、うん、だからまだこれだったらいいじゃないですか、うん、あのたまにあんのがあのなんかああピシッパシグイグイみたいななんかもう全然ついていけないから、うん、こうやって最後こうやってるから俺もなんか <laughs> ビラビラビラってやってたん でこうやってされて、うん、俺もこうやってみて分かんない <laughs> いや分かんないこれなんですかねいやあれなんかそのギャンギャングというかそういう何何かギャングじゃないかもしれないけどなんかそういうコミュニティがあるんだろうねラッパーの人たちとかよくやりますよねやる ゲームのキャラとかタトゥーとかしてるので、おすごいですね」って言ってると「ミスター原田はどんなのが入ってるんですか?」って言ってくるんですよ入ってる全然入ってねえか入ってると思ってんのかお前いや期待に応えるのダメじゃないですかいやだから俺マジックで書いピカチュウとか書いてるんだ入れたら面白いなマジックで入ってたら面白いなこれだよっつって一ネタできたじゃないですかそうそバカウケっすよ海外やってください 当時高校生だった例の学校ですね、はいはい、あそこ寮じゃないですか長期休暇になると実家に帰れるんですよようやく、はい、ああ帰ろうって思って校門から出たところで親父が待ってて「よっ」って「あどうしたの?」って「迎えに来てくれたの」って、そしたら「今からチベットに行く」ってえ山の寮の山にいたのによりによって山からもっと世界一の山に連れて行かれるんですか富士山より高い山に連れて行る ななんでいちいちそう二者択一がそんな極端なんでしょうねバカなんでしょうね、お父さんお父さんがすごいですね信じられないぐらいバカだったんでしょうねお父さんのサイコロ目が1か100しかないみたいなだから死ぬんですよ1か100しかないから1か100ですよねもうなくなってんですけれどもだから俺学ラン着てるし海外行く準備なんかできてねえんだけど、うん、いいからって ナイフ一本あればいけんだと <laughs> だからね多分ね俺が日本人で初なんですよ学ランでチベットに追いかけてちょっとしたスターダストクルセイダーいやほんとそうですよね丈、うん、太郎か俺かって感じ本当そうですよね、うん、だからね これなんか申請しときゃ俺なんかギネスとか乗れたんじゃないですよね、うん、あの学校外にそのまま、うん、学ランでチョモランマに連れてこられた世界人類初の人間っていうギネス記録取れたかもしれない、ね、おまけにその後チベットのものすごい長い道経由ラサとか経由して、はい、エベレストのベースキャンプまで連れて行かれますからねすごいですねもう、ね、ベースキャンプでもだいぶ酸素薄いですよ富士山の頂上で高いですだからそこで 止まんなきゃいけないんですよ、はい、高山病にかかってかかるでしょうねかかりますかかります、うん、だって、ね、訓練もしてないですよこっちはないですもんね交渉学訓練もしてないですただ学校帰りですから、ね、学校帰りですよもうね穴という穴から血を出しました <laughs> いや笑っちゃいけないんだけどおなん親父は息子をこのチベットの地で殺そうとしてるのかなって本気で思いましたよどういうつもりだなんか経験させようとしたんですか多分本人良かれと思ってるでしょうねへえ 自分と同じようになんか山に興味持ってほしいとか好きになってほしいとか、うん、俺の同じ世界見てほしいとかいや本当に好きになってもらいたかったらチョモランマからじゃないと思います、ね、もうもう死の境をさまよいましたけれども、うん、おまけに夜になるとテントに野犬が襲ってきて <laughs> えあそこ野犬いるんですよ びっくりしましたよあんな高いところにヤギほぼ狼だそんなもん行かないとわかんないですね、うん、それはそんなイメージないですわ来るんですねでもうもうもうもうみたいなテントの底でずっとテント控えてるんですからから怖っもうねテントの中で俺ナイフ構えながら、うん、もうここで食われても一矢報いてやるっていう気持ちで <laughs> 幸いその時は助かりましたけれども諦めて逃げたんで。 なんか改めてその話から万端専門学校に全くつながらないね、うん、すごいギャップですね本当変なそう変な家庭環境だったのもあってちょっと一般のその生活に馴染めなかったっていうのもありますねいや俺、どっかおかしいとこ出ちょっとがぜ興味湧いてきたのがもしマフィアさんが結婚することが仮にあるとすれば、 それは相手はどんな人なんだろうっていう意味でなるほど絶対会いたいですね、うん、この人ともし結婚する人がいるとしたらそれは最終的にこんな人でしたっていうのを見てみたい、うんうん、なるほどあのですねあのー、そこで俺常々思ってるのが俺の立場ってあのー、例えば芸能人とか声優さんとか、はい そういった人たちみたいに、はい、結婚とか、えー、熱愛発覚とか、はいそういうのと世に発表すべきなのかっていうところああ、僕は出した方がいいと思いますけど、ね、なんでですかねあのー、俺はずっとなんですけど俺は自分のことタレントだとは思ってないんですよ、うん、あくまで。でいわゆる芸能人の方とかが社会の関心を引くのは分かるんですけど、うん、俺が言うのは なんか調子こいてないああ分かる分かるだからなあ分かるけど、うん、ちょっと違いますよねちょっとオタク界のタレント扱いにはなってますねでそれ気になる人たちって、うん、がっかりしたかったりとかあの単純に林立てて飯の種にしたかったりとか、うん、そういった興味だと思うんですよでもいやそれも半分は言いますけど、半分は違うかな半分違う 分は違いますねどんな気持ちなんですかねだから、うん、やっぱり人間って好奇心と興味に勝てないんで、林立てるとかじゃなくてマンヒアさんがこの伴侶に選んだ人はどんな人だろうって視点もあるし逆に言うとマフィアを選ぶ人ってどんな人なんだろうっていうのはマフィアさんのことが好きで例えばツイッターフォローして割とわさがなも見ててウィキペディアも読んじゃうような人は興味ありますよ。興味ありますかありますよ。 逆に言うとマヒアさんのそのフォローしてるっていうわしゃがな見に来てるファンの人なんてもうその知らない人じゃないわけですから、そういうファンからすると「マヒアさんで彼女できた?」って聞いたら「どんな人だ?」ってなりますよ。でもやっぱりなんか調子こいてる感が否めないですよね。タレント気取りみたいな。それはあのねやっぱり自己肯定感が低いところから上がった人はそう思うし、別にだからそこで調子こく必要はないわけですよ。別に調子こかなきゃいいわけですよ。 俺がやっぱりその声優とか役者とかやるにはやってますけれども、ルーツがそこじゃないんで,、まあそうですね、それ専門の人たちと比べるとやっぱ違うんですよ、ポジションが。なるほどだからそういった人たちがまだ自分から幸せになりますとか言うの分かるんですけど俺が幸せになりますって言ったところで勝手になれよって感じですいやいやあの、ね、幸せになってほしいと思ってる人はいっぱいいると思いますよ。うん、本当ですか今日の話聞いただけでもマフィアさんのファンが結構これ見てると思うんですけど、うん マ本アさんには幸せになってほしいなと思ってる人もいるし逆にもう母性本能くすぐられてそれだったら私がマフィアさんと付き合いたいと思ってる人もいるかもしれないですよどうでしょうねいやいると思いますよ <laughs> また訳ありの女だけだと思いますけどいやどう相当いや相当若い僕なんで今の妻は僕救世主ですもん僕にとっての。本当ですよ本当全部かき消してくれました自分の劣等感から自分の 自己肯定感の低さから全部書き消してくれたのが今の妻ですさあ勝手に来てくれたラムちゃんですよ本当に僕僕もずっと年上ばっかり好きで年上としか付き合ってないんですけど初めて付き合った年下ですもんおもう全部持っていかれましたよどの衣装が一番興奮しました <laughs> <laughs> もう羨ましいよめちゃめちゃ原さんのアンチ増えるよこれ羨ましすぎてそんなことありますまあしかも僕よりによって僕性癖的にすっぱだからダメな人なんでわかる俺も服着てる方が好きです僕あのーうん、裸ダメなんですよ俺も全裸興奮しないですねあの 言ったら僕男女問わず、うん、僕乳首がすごい苦手なんです <laughs> どういうことですかあの乳首をっていうものを見るたびに、はいはい、いらんやろって思っちゃう本当ですかえー、なんでだろうそれ不思議ですねこれはなんだって思っちゃうんですよこ骨回したくなりなりませんか骨回したそれはね、うん、僕は漫画だろうが、うん、えもう実写だろうがなんだろうが、うん、乳首が出た瞬間「おい!」 難儀ですねで出すんかいめちゃめちゃ難儀ですねそれそれは男女問わずはあ男の乳首もダメだから自分のもダメです自分のもダメななんだこりゃ乳首っていうものに対しての美容整形で切り落としてくれるみたいですよ今時はいやだから全員やってほしいいやいやいやいや恐ろしい恐ろしいその発想もファシすぎるなぜかものすごい僕は唯一、うん そういう恐怖症とまでは言いませんけど拒否感を覚えるのは乳首ですねニプルフィリア <laughs> そんな恐怖症あんのかな探したらなかったら今今作りましたからニプルフィリア、乳首ダメなんですよね同じだっていう人ぜひコメント欄に書き込んでください。ニプルフィリアです。私。使わない。ここ使わないですよ。使ってくださいよ。こんだけ話して使ってくださいよ。もったいないこれ。 使わないのはうちのチャンネルで使いますから <laughs> いやでも本当ねマフィアさんは幸せになってほしいと思う人はいっぱいいると思うし、そうでしょうねちょっと見てみたいなマフィアさんだ間違いなく言えるのが、うん、俺がもしその将来的に一緒に暮らしても問題ないこのから先人生を一緒に送りたいって思えるような人がいるんだったらそれは俺がどこかしら尊敬できる人間じゃなきゃダメでしょう、うんうん、なるほどでも重要ですね俺よりも例えばまあ仕事をしてないとか、うん あとは単純に、えー、可愛いだけ若いだけは無理ですダメですね、うん、なる付き合えないやっぱりじゃあ高校時代にセーラー服のままチベットのチョモランマに連れていかれるような子がいるしかもベースキャンプどころか私は頂上まで上がったわよっていや、うん、求婚しますね <laughs> まずだから全ての男が求婚するそんなかっこいい両手にバタフライ投げていないハリウッド映画にもいないそんなのは、でもどこかしら何でもいいんですよ何でも何かものすごく尊敬できることがあって、うん、で愛情と性欲って別物なんですよ。あ、わかりますわかります。だから、愛情を抱けるっていうのは性とは別のところで、例えばもう全くもってが <laughs> なくても 尊敬ができれば一緒に長くなるその通りだと思います、うん、そういう人だったら、あのー、可能性はあるんじゃないかと思うんですけど、まあでもね、まあ、分かった唯一別に偉そうなこと言うわけじゃないですけど、うん、もうちょっと年取るとあるかもしれないですねなんでかというと僕ね日々感じるんですよ最近、うんうん、40過ぎたあたりから感じ始めたんですけど、うん、僕ね40過ぎたあたりから と不思議な感覚が芽生えてるんですけど、やたらと逆に尊敬できる人が増えるんですよ年下年上関係なく僕40過ぎたあたりからで自分の何かが取れていっちゃってるのかもしれないですけどちょっとしたことでも結構尊敬するようになっちゃったんですよねいろんな人のことあでもそれはすごくわかりますね、うん、その感覚で出始めたんだったら、 逆に寄ってくる人も許容も増えてるんでそうですね僕は結構それはありますね結構尊敬するまさか俺が後輩をとか、うん、まさか自分がこんな年下をってぐらい、うん、割と尊敬することが増えてきてる気はすごいするんで自分のできないことをできる人をものすごく好きなんですよわかります、うん、それがね持って生まれた才能だろうが途中でできたものだろうが関係なくそうそうそう 僕はねすごいそれを最近感じますね例えば人間性がゴミでも、うん、あのめちゃめちゃ仕事ができるとかならめちゃめちゃかっこよくなるあ分かります、うん、あとだ僕ね嫌いな人を尊敬できるようになりましたねああの僕が本来好きか嫌いかでいうといまだに嫌いな人で、うん、まあ今同じ会社辞めちゃった他の会社行っちゃってる人もいるんですけど、すごい嫌いだったけど、ややっぱ結構 逆に言うとなんで嫌いだったかというと多分自分ができない痛いところを全部できちゃうから嫌だったのかなとか思うと結構実はリスペクトの値するなって思うことがすごい増えましたね。確かにな嫌いだけどなんか一目置くやつみたいなは割と昔はありえないと思ってましたけど、僕結構最近増えてきてそうそう思うとそう思うとね自分のポジションが変わっていくんですよね。 だからそうなっていくとある日この人だっていう出会いはあるかもしれないですね。そうですね、うん、ある、うん、あるといいですね。いやきっとありますよ。まあ、性の面で言うともう俺は何だってよくなってますからね、うん、ぶっちゃけゆりかこから墓場まで鶏でもいいぐらい鶏でもいい <laughs> うん あそうなんですか絶対使えないじゃないかだからあの俺はもう何でも試すタイプなんですよ、うん最初から偏見で向かわないで何でも楽しそうであれば試しますし何でも気持ちいいことであれば試す、うん、で試してから考える、うん、で結局結果試してみると何でも受け入れられることに気づくんですよなるほどなるほどこの人、あれですね「マトリックス」の映画で 赤いピルと青いピル見せられて両方食べちゃう人、うん、両方食べちゃいますねもったいないから、うん、出されたもん全部食うでも僕も、もしこのカプセルを飲んだら、あなた急に今すぐテイラー・スウィフトになっちゃいますよ <laughs> 二度と戻れませんって言われても <laughs> 僕は飲みますよ、なんでそのテイラー・スウィフト好きなんですかなんかね僕テイラー・スウィフト見た時に これって思ったんですよこれって思ったんです俺これに生まれるはずだったと思ったんあ俺なのになんでこれなんだろうって魂の塊なんですかねいやわかんないですけどあ俺これって彼女だったはずなんだけどな贅沢なこと言いますよ鉄拳作って交代交代って交代だもんもったいない交代しないと鉄拳作ってモデルと結婚して何が不満なんですか、ね なんだテイラー・スウィフトになりたかったなってそんないいもんじゃないですよきっとテイラー・スウィフト大変でしょうね、うん、きっと大変だけどテイラー・スウィフトの立場でちょっとそれを言ってみたいですね、取れ高はあります取れ高はあります使えないとこもたくさんあります、りますなんとかしますなので原田さん締めてくださいはいあのねいきなりわけわかんないこと言いますけどあのー 僕はねそのあんまオカルトとかスピリチュアルとか程遠い人間なわけです科学大好き人間、うんうん、ただいわゆるよく言う魂があるかないかでみたいな議論があるわけじゃないですか逆にね魂っていうものは別物なんだなあるかもしれないなって今日話してて思ったんですよ、うん、なんでかっていうとね 明らかにこの魂この梶前谷梶田さんの中にあるものっていうのがあのどう考えても入る器を間違ったものが入ってる、 <laughs> そうですか、まあ、ギャップって一言で片付けるのは簡単だけど、うん、やっぱこう入る器を間違ったものがあるって見えるんですよだから,、そういう意味で。うん 魂っていうものがあるのかもしれないと思ったああなるほどね、うん、魂がねさまよった結果間違った器に入ってしまって、ね、これの本来の器はどこにあるんですかいやだから違う体に入っちゃったんだよねあの山の中でね、山の中で、過酷な過酷なだから本人が記憶してる少年時代はなんか後からその魂によって作られたぐらいのこう。 なんか途中でね宇宙人に連れ去られたか、うん、もしくはなんかこう魂が入った瞬間何か起きた可能性ありますよねなるほど、うん、だからやっぱそれぐらい誤解を恐れずに言うと違和感があるんですよ、うん、違和感、うん、でこの違和感が多分マフィアさんのフォロワーとかそのファンの人が言語化してないけど、 多分一言で言うと違和感その違和感を察知してでも魂レベルでは真相レベルではつながれる人だからこの違和感に対しての興味があって多分ついてきてるんですうん、それはね絶対そうだと思う、うこの違和感たるや魅力なんですよね違和感、うん、あのあれですね、原田のパワー始まって以来 一番いい締めですね。うん、本当ですか。 <laughs> いい話してるでしょ。うん、違和感が魅力になってる人って違和感でだって、うん、疑念とか疑いとか、えー、なんだろう、なんか拒否とか、うん、そのあんまりいい言葉じゃないはずなのに、違和感がこんなに魅力になってる人って珍しい。うん、だから魂と側柄の同居がこんなこんな同居してるわけでしょ。 でなった瞬間に俺がね何とか話したいと思ったのはうん魂ってあるかもしれないと思ったああなるほどありがたいお話ですすごい不思議に思った器器と違うんだっていうねうでもそれは自分に対して一番最初に思うべきじゃないですかえ 俺俺で気づくそんなずれてますよテイラー・スウィフトの段階で気づくべきだと思うんですよそれは客観的に分かってるんですよ <laughs> 客観的には分かってるでもなんだろう俺ね小学校ぐらいの頃からちょっと思ってたんだよな可愛いというか素敵な女性になりたいっていうのは何かあったんだよな本当は女の子なんじゃないですかと思いきやそうでもないんですよそうでもないですかそりそうでもないですよね別にこう女の子の服 着るわけでもないしメイクもしてみるわけでもないし男とやってみたことありますないですよいっぺんやってみるといいですよええー、 <laughs> 絶対使えないのわかんこれ言っときますけどね、マヤさん、よく勘違いされて、僕あの YouTuber でもなんでもなくて、僕ただ <laughs> 会社員ですからねごめんなさいそういえばそうでした上場企業の部長さんそういえばそうでしたお偉いさんでしたはいすいませんそうなんですよ完全になんか本部長になりましたそうです僕はあのもうこれだ原田さんこれですあの海外の人が原田さんに殺してくるのこれのせいあそうかそうか俺も今同じ錯覚を持ち立場を忘れちゃうんですねそうそうそうそう俺も完全に今居酒屋で友達のおじさんと話してる感じだった ああだからああそうなんですかねそれぞれそれだからそうかもしれないそれですそれですそうか、うん、いいですかいやというわけであの本当にマフィアの器にこうアニメ魂が入っちゃった人でした本当に <laughs> ありがとうございます嬉しいですじゃあ本日のゲストはマフィア梶田さんでしたありがとうございましたありがとうございましたありがとうございましたいやいい回だった